Asip. Halo, Bade. <laughs> hey. Guyu ah, <laughs> guyu Bade. Aduh, Kak Kang kanggo Bade, gila Bade. Iki juragan ini, iki rek, aduh curahkannya mesak mesak semua lah peci peci sing go petik niki nih bos kape gede-gede kawanku cilik